Төвшөөгийн подкаст нэрчүүд ийхүү ярьсан байдгийг хэлж байна. За 2021 оны хамгийн анхны дугаар. А тэгээд бид бас а энэ дугаардаа бас нэг бас нэг жоохон дэвшил гаргах гад бас а ганц хоёр юмыг бас одоо үзүүлэнгээ ярьдаг болж байгаа. А тэгвэл бас үзүүлэнгээ ярих юм бол бас илүү тэр нөгөө бидний суксес ихэн маань бас илүү хүмүүст маань сонирхолтой байх юм болов гэж энэ гаргалгааг бол шийдсэн байгаа. Тэгээ яваа яваанд өгшөө илүү ингээд одоо апдейт хийгдээд ингээд ингээд явах байгаа. За тэгээд а та хоёртаа одоо шинэ оны мэнд хүргье. 2021 оноо яаж өгч авбаа? За шинэ оны мэндээ. Тэгээд 2021 оноос сайхан эхлүүллээ. Тэгээд одоо э, сонсогчтой бас бүгдэнд нь шинэ оны мэнд төвшүүлъя гэж. Өө би бас төвшүүлъя шинэ оны мэнд. Төвшөөг 21 он бол тэгээд ихэллээ. Одоо яах нь алж чадах нь яах нь. Аа. Зөөх ихэлж ин да тий. 31-нд 12 цаг өнгөрөхөөр л тий 12 цаг өнгөрөхөөр за одоо энэ жил алнаа л гэж ихэлсэн шүү дээ. Одоо яах юм бэ? Алах нь уу, алуулах нь уу тэгээд. Аа. Ямар ч зүйл нэг юм болох байх. За. За 2021 он ингээ галзаа бас нэг сар чин баг одоо бас баг дунд нь өнгөрчлөө дээ тий 2 7 хоног өнгөрчлөө. Тэгээ нэг сарын эхний 2 7 хоногийг нууц биш бол юу хийж өнгөрөө? Ер нь яаж өнгөрөө? Тэгээд ер нь хэр эхэлж байх юм? Та хоёрын бодож байсан шиг байна уу? 2021 он. А 2021 он бол амар супер эхэллээ. Тэгээ 2021 оны 1 сард за ямар ч хэлсэн студид байгуулад офстоо ороод Ямар ч хэлсэн ажил бол эхэлсэн маш их хүчтэйгээр эхэлж байгаа. Хэсэг бүлэг, хэсэг бүлэг найзуудынхаа хамтаар сайхан эхэлсэн гэж. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Тэгээд social social room гэдэг одоо аккаунт байгаа. А YouTube дээр тэгээд тэрнийг дагаараа тэн дээр одоо очроо дүлгөө маань өөрсдийн бас найзуудтайгаа сайхан контентуудыг хүргэж эхэлнэ. Тэгээд Одоо яг эхний контент нууц зөвшөөрөл яг хэдийгээр орох вэ? Оо өнөө маргашгүй л оролцмаар л шүү дээ тий. Гэтэ бас арай болоог байгаа жоохон тайз майзан дээр анхаарал ерөнхийдөө тайз засалт масалт дээр анхаарал тэл хийх ажил бол их л байгаа л да. Техник технологи уртл жоохон сайжруулах ч юм уу тий. Тэрийг бас нэг жоохон одоо нэг хийх гайл хаагдаад бас жоохон тийм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас тэр хэд маань ирчих юм бол ерөнхийдөө эхлэх гээл Э, одоохонд яг битсэн дүрс бол алга. Гэхдээ бол бүх юм одоо төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа. Удахгүй цацагдах баха. За за окей. За төвшөөгийн хувьд за 2021 он эхлээд 2-7 хоног болчлоо. Сая очрог сонссон ч бас нэг компани захирал нэг прожектын ахлах аа. Тэгж юм шиг н яриа мараа айгүй гоё болсон биз дээ шүү. Гэсэн. Ба хамгийн гол нөгөө жоо ядарчжээ. Ааха. Өө чи яалаа гэж өгшөө. Наа чи ядарсан юм юу ч харагдахгүй байна. Бүр харагдахгүй га. Нүд мэд байж одоо 7 хоногийн 8 өдөр ажилламаар байгаа хүн шиг л харагдаж шүү дээ. Айгүй ирч үуч тээ. Өнөө өнөө 24 цаг бол багтаад байна. Тэгээд ингээ хомхоо момхаа ингээд дархлаа муудаад жоох ядрах тал руугаа л байна шүү дээ. Оо зүгээр зүгээр хөшөө. Наа чи залуу нас байна одоо юунд нь ядрахгүй. Харин тэгж одоо нэг юм темпэндээ ороод авал тий нэг темпэндээ ороод авах юм бол тэгээд урсаа сайхан болчихно. Шийдвэртээ яриа 21 20 оны очроо байхгүй 21 онд бол аюугүй болсон юм биш. Яриа мараа нийлээ нам суудсан. Захин шиг яриад байна уу? Тэгжин нөхшөө яг 2 3 ганц гар цүнх мөнгө барьцсан. Дөрв давууц мөц цүнхэндээ хийцээ. Яг нэг тийм ахтар шиг аюугүй болсон шүү Э, ер нь тэгээд төвшөө мөнгө чинь тэгээд хүнийг ерөнхийдөө тэгээд өөрчилчихдэг юм байна дөө. Тэгээд яриа хөөрөөг бас нэг юм намлаг болгоод төрөвч хэр зузаан байг тэр тусмаа зүр намлаг болдго юм шиг байна штэ. Тэгнэ тэгнэ шүү. Хүн тэгээ ер нь байгаа юм ал ярьдаг гэдэг шүү. Тийм штэ, тийм штэ. Айгүй мөнгө ярьж ах чинь. Яа тэр ахваа тэгээд 21 оны эхний 2-7 хоног 20 оны эхний 2 7 хоног яаж өнгөрсөн шиг л өнгөрлөө дөө. Тэгэл ажилдаа яваал. Аа. Нөгөө нэг э, юуны хийхи эхлэнд ярих гэдэг шиг одоо тэгэл бодоол байж нэг тэгэнтэй тэгэнтэй гээл тэгэл ганц нэг алах мууд хийгээд гэдэг юм уу нөгөө өнгөс өрийн 51 гэдэг юм уу нэг тийм маягтай л байж штэ надад одоо. Аа. 21 онд э, яг нэх амар том тийм тавиад одоо өстэй энийг бужигнуулъя гэсэн нэг тийм юм бол байхгүй л зүгээр бодсон ганц нэг юмнууд байгаа. Тэгээд цаг нь болохоор яах байлгүй дээ. Болвол тэгэл болох байлгүй. Гэтэ би нэг тэгж бодоод байна. 21 онд одоо тэгэл нэг заавал нэг алаад юм алаад байж гэж бодохгүй зүгээр яг бодсон юмнууд маань тэгээд яг цаг хугацааны одоо юу гэдгийг дарааллаараач гэдэг юм уу цаг үеийнхаа байдлаас ч гэдэг юм уу тэгэл болов тэрл үйл болохгүй бол тэрл үйл гэж бодож байна зүгээр яг хав. Хөвдөө бол яг өөрийнхөө амьдралд нэг ингэндээ ингэндээ гэсэн юмнууд байна. Тэдрийг бол болгон тэр бол тодорхой. Аа. Тэсийн юмнууд л байна та. Өөр нэг онцгой сонж юм алгадаа өгш. Одоо яриа улам л яагаад вэ нөө нэг сонин хүүхд чиг болоод байна уу яагаад. Аа. Хоёр намайг нэг жоохон яриач гэдэг. <laughs> Зээ зээ. Тиймэрхүү л байна даа гэж. За за окей. Тэгээ ер нь бол жоохон 21 он Монголд бол юу яалаа жоох эхний хэдэн 7 хоног жоох хүүтэн байлаа. Тэгээ одооноос эхлээ арай гайгүй болж ирж явах шүүгээ. Тэ? А ярмаг бол хүүтэн биш. Ярмаг хүүтэн байна уу? А нэг 4 гарц 5 гарц зур илүү өгöd байгаа байхгүй юу? Аа бас тэгж байгаа бах тий. Бүр энэ жавар бол бас бас л ярмагт бол алдгал юм байна. Аа. Тийм. Зөв зөв. За за за тэгээд э, бид нар бол ирчүүд инхүү ярьсан байдгаа бол сайхан үргэлжлүүлнэ. Тэгээд бас надад бас ингэж бодогцсон. Бүгдээрээ нэг сайхан ярьж байгаад нэг 7 хоног бас нэг сайхан цаг магаа тохируулж байгаад нэг лайв хийж үзүүл яасын гэж утсан. Хүмүүстэйгээ бас хамт. Олон асуудал байна. Наад бол асуудал багхгүй. Ааха. Очроод Ой баг баг. Ааха. Бүгдээрээ нэг лаа. Ажил нэг хэлгээр өгшөн цаг зав нэг жоохон эвгүй болох гээд байна уу? Гайгүй болж гин үү? Гайгүй гайгүй. Ааха. Гайгүй юу? Тэгээ одоогийн төвчтэй бас гайтай гайгүй юм бас мэдхгүй л байна л дээ. Бас яг юм эхлээд ингэчээр гэтээ нэг гайгүй дээ. Манайд нэг ярихад нэг 2 цаг л болно шүү дээ. Тийм биз тийм. Өдөр чинь ингээ аахгүй шүү. Тэгвэл нэг өөрөө хийж байгаа юм болохоор бас нэг цаг нар гаргаад иж болох бах тий. Тийм. Тийм хоо. За тэгвэл сонсдог улсуудаа тун удахгүй бид гур бас нэг гоё лайв хийнэ. Тэгээд лайв хийгээд лайваар бас нэг гоё сонирхолтой юмнуудаа бас ярина гэж бодож байна. За тэгээд энэ удаа бас сэдв хөнтгөөс илүүтэйгээр бас нэг харуулж агаад бас нэг юуны талаар яриу яриул ямар вэ гэж ботсон юм. Хинээс эхэлэх үү? Ах танаас эхэлье та. <laughs> За. Би энэ нөгөө нэг 2021 он гарсан чинь 20 оноос илүүтэйгээр нөгөө нэг одоо ирээдүй аягүй их боддог болчлоо. Ирээдүй жүр нь яг яах бол те. За одоо энэ хорвоо ертөнд одоо зөвхөн Монгол гэхээсээ илүүтэйгээр энэ дэлхийн хүн төрөлхтөн ер нь яах бол гэсэн тийм бодол аягүй их толгонд эргэлдэг болчлоо. Тэгээ би бодсон энэ одоо арай гэгэрж байгаа биш үсттэй мөн хогч чинь гэж одоо Тэгээд э, энэ талын кино, энэ талын сэдвийн имийг амар их сонирхож уншиж хардаг болчиж тэгээд сүүлд тэр нөгөө нэг тэр нөгөө Children of Man гэдэг тэр киног хоёр үзсэн үү? Үзэгүй. Бид хоёрт юуг нь харуулах вэ? Бид хоёрт юуг нь харуулъя? Пострийг харуулвал яаж? Пострийг харуул та. Энэ кино энэ киног үзсэн үү ер нь? Наач их яах вэ? Пострийг постэр л харсан болохоос шимцээгүй байна. Энэ киног энэ киног би бүр нөгөө үзэндээ гэл бодож явсаар хагаад саяхан нэг бүр нэг нэг юм нэг юу гараад шанс гараад тэгээд үзлээ. А тэгээ энэ одоо хойно миний телевиз дээр бас би нөгөө трейлерыг бас тавьчих гэж бодод байна л да. Тэгээ энэ болохоор бас нэг юм одоо ирээдүйд 2027 оны 11 сарын 1 сарын 16. Тий. Одоо Лондон хот болж байгаа үйл явдлыг харуулж байгаа мó да тий. Тэгээд Тэгээ энэ дээр болохоор ингээд ерөөхдөө бол нөө хүн төрлөختөнд дэлхийн ертөнц хэрхэн яаж хувьсаж өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр энэний хамгийн нэг сонин заяа. Ерөөсө хүүхэд төрхөө болцсон. Хм 27 онд. Тий. За яа. 27 онд биш. Хүүхэд төрхөө болоод 18 жил болж байгаа. Одоо би спойлердох гээд штэ. Гэхдээ яг бүр зүгээр зухиалгаал орхи. Тэг тэгээд яг тэрний талаар гарч байгаа. Тэгсэн чинь ерөнхийдөө ингээд нөгөө хүн амьтны хоорондын харьцаа ямар болж ийн хүүхэд байхгүй болно гэдэг чинь ерөөсө хүүхэд төрүүлж чадхаа болчихсон. Тэгээд тэрний талаар гарч ирсэн чинь яг хамгийн сүүлчийн одоо төрсөн хүүхэд 18 наснда ингээд өгчөж байгаа байхгүй. Аа. Тэгээд кино эхэлж байгаа. Тэгээд ингээд цаашаа ингээд явсаар явсаар иртэл нэг жирэмсэн хүүхнийг олж байгаа байхгүй. Санаанд гүйж байгаа тэр хүүхэн одоо жирэмсэн болцсон. Ерөөсөө үр үр хөврөл нөгөө үр тогтгоо болцсон байхгүй юу? Одоо ингээд нөгөө коронавирус дэлхийг яг эзэгэн одоо ингээд эзэгэн жагтай адилхан ерөөсөө хүн төрлөختн тэр чигтэл үр тогтгоо болцсон. Аа Тэгээ тийм үйл явдлыг харуулж байгаа тийм кино. Тэгээ тэр мөрнээс ингээ ирээдүг ингээ харахаар нэг л бидний ирээдүй нэг л аимшигтай юм шиг нэг тийм төсөөлтийн ертөнц. Одоо тэгэл ерөнхийдөө бол ингээл нөгөө ирээдүг зөвхөнсөй кино эдрийг үзэхээр ингээд манай энэ хүн төрөлхтөн дэлхийн ертөнц нэг тийм өөрөө юм нэг юм сонин тийм гаж болцсон байгаад идэв шүү дээ тий. Аа тэрэнд тиймэрхүү юмнууд айгүйх сонирхдаг болчиход байгаа хөөх. Тэгээд тооёроос юу гэж асуумаар байгаа гэхээр ер нь энэ талын мэдрэмж ч гэдэг юм уу иймэрхүү юм тооёр ер нь бодож ирсэн үү? Ер нь энэ цаашаа ингээ үргэлжлээ явал ер нь магадгүй энэ одоо энэ кинон дээр ингээ зүгнэлтөөр ингээ гараад байгаа шиг болчих болоо да гэсэн айдас байгаа ер нь. Сая би чиний ярьж байгааг сонсоод яг эхэндээ бол яасан логикгүй кино гэж бодлоо. Ааха Тэгээд э, сая чи сүулт хэлсэн шүү дээ одоо коронавирус одоо дэлхийг ингээд эзлээд тийм ээ. Магадгүй өөр бас нэг төрлийн вирус гарч ирээд хэрвээ тэр вирус бас амьсгалын замаар халдаад хэрвээ үрийн суугийг одоо боодох юм өргөдүүлдэг байх боломж бол байгаа л юм байна гэж бол бодлоо. Үнэхээр логиктой л юм байна тийм ээ. Тий. Тэгж л бодлоо. Би бас анх сонсчод айгүй хитрхи хийсвэр кино юм болов гэж бодож байсан хгүй. Тэг яг ингээд үзсэн чинь дээрэс нь яг юм коронавирус одоо дэлхийд тарцсан байгаатай яг адилхан одоо яг тэр энэ үйл явдал нь бас л яг тийм вирус тараад ерөөсөө эргэтэй ч бай эмгтэй ч бай үр тогтож чадхаа болцсон л байхгүй. Аа. Тий, тэгээд 18 жил болж байгаа үйл явдлыг харуулж байгаа. Хамгийн сүүлийн хүүхэд төрөөл тэгэл тэгээд жирэмсэн тухайн үед жирэмсэн байсан усуд бүгд зулбаар зулбаар огт хүүхэд хүн жирэмсэн эмгтэн хүн жирэмсэн байж чаддгүй болол ингээл үйл явдал цаашаа өрнөж байгаа. Тий. Тийм бай. Төвшөө юу гэж бодож байна? Одоо наадах ч одоо 2 жилийн өмнөөс л би бол бодож л байсан юм байна. Одоо гэхдээ ер нь би бол ингэж хараад байгаа. 20 оноос ахуулаад яг энэ тал дээр манай одоо нэг глобалчлагдсан дэлхийн тэр бумтан ах эгч нар ном зохиолоод төөрвэд эхэлж байгаа юм болов уу гэж над бол харагдаад байгаа. Одоо сүүлд тэр манай бийлгээ захын эхнэр нь бичсэн ном мом одоо тэгээд тэр юу л байна л та. Зөв миний л бодож байгаа бодол штэ миний харсан үнцэг гэдэг юм уу юу гэдгийг. Нөгөө эмгтээчүүдийн манлайллын тухай маш их бичдэг болсон байна. Аа тэгээд энээс болоод эмгтээчүүд одоо хүүхэдтэйгээ ганц бие үлддэг. Mm -hmm заавал ингэх шаардлага байхгүй эмэгтэйчүүд хийж бүтээж чаддаг тийм ундаг гэдгийг харуулах гэсэн ч юм уу те хүүхэд бол одоо ямар нэгэн байдлаар им тушаа амжилтанд нь тушаа болж эмэгтэн хохирж үлдэж идэх ч гэдэг юм уу тэр талын сурчилгаа миний ажиглаж байгаагаар бол 20 онд маш сайн явагдсан гэж би бол харж байгаа зүгээр а тэгээд энэ ч нөгөө нэг нэг хэсэг бүлэг галбаалчлагдсан дэлхийн нөгөө нэг Э, том гаруудын л юу л байдгийн болов уу гэж боддөн штэ зохиол байдгийн болов тэгээд бүх юм тэгэл ерөн зохиолын дагуу болж байгаа энэ цаг яг хизээ ирнэ гэдгийг нь бол хэлж мэдэхгүй байна хизээ нэгэн цагт байж болох л асуудал болчиход байгаа юм л та тэгээд энийг болцоод байгаа ч гэж болж байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа ийм хардлагууд маш их байна штэ Одоо энэ яг коронавирус яадгийг нь бол би мэдэхгүй байна. Зүгээр яг хуу вирус над энэ коронавирусын вакцины талаар бас сүүлийн үеийн бас амар олон эргэлзээтэй асуудлууд гарч ирээл энэ богино хугацаанд хийгдсэн вакцин хүний ДНК-г өөрчилж магадгүй ч гэдэг юм уу туршилт нь яг амжилттай тодорхой болсон одоо нөгөө нэг тодорхойгүй ч гэдэг юм уу а энэ вакцинаар дамжуулаад бийлгээд захын яриад байсан нөгөө хүмүүсийг чипжүүлэн ч гэдэг юм уу тий тиймэрхүү зүйлүүд явж ах магадлалтай гэсэн хардлагууд байгаа гэдэг энийг хийхээр хүний ДНК өөрчлөгдөх боломжууд бас байх магадлалтай гэж би биш л дээ зүгээр ер нь бас энэ тентхийн улсуудын тийм судлаач шинжээч эмч хүмүүс бас нэг тийм ярьсан л байлээ. Тэгэхээр энэ ер нь баг багаар нөгөө дэлхийн хүн ам ихсэх тусам нөгөө баялаг хуваарлна гэдэг юм чи өөрөө бас их асуудалтай болж ирээд тэгэхээр нөгөө ямар ч хэрэггүй хүмүүс илүү их болоод ах юм бол бид нар багтаж шингэлцээ болдог ч юм уу те тэр байтугай нөгөө олон төрлийн муу үр дагаврууд байна гэдгийг маш сайн ухуул сурчилж одоо тэгэл ер нь хүн амаа дэлхийн хүн амыг л цэвэрлж цэгцлэх тийм системд ажиллал эхэлж байгаа болов уу гэж би ер нь хараад идэв штэ. Тэгэхээр энэ кино үнэхээр яг нэг хүүхэд зүрх боломжгүй гэдгийг яг яаж харуулсан нь би бол мэдэхгүй байна зүгээр яг хөө тэр бол мэдээж уран сайхны аргаар ямар нэгэн байдлаар харуулсан байх. Тэгээ энэ үнэхээр ингэж харуулж байгаа бол яг надтай адилхан байр суурин дээр байдаг хүмүүс л энэ талаар дуурч хүмүүст харуулъя гэж зорьсон байж магадгүй. Эсвэл олвол зүгээр яг хөө ийм сэдвийг хөндөж нөгөө нэг эн чинь бизнес шүү дээ кино урлагч. Аа Тэгэхээр нэг тийм мөнгөний сонирхол ч юм уу байсан байж магадгүй. Гэхдээ би бол яг наад кинот ч юм бол санал 100% нэг л байна. Ийм яг хизээ болох нь мэдэхгүй ч гэсэн хизээ нэгэн цагт босгол байх. Үнд суурь нь бол аль эртнээс тавигдсан байх л гэж би бол өөрөө хардаж явдсан шүү дээ. Тийм яг нарийн зүгээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэйг би бол мэдэхгүй байна. Эндээс усан болоогүй сонссон ч юм уу, үзсэн ч юм уу, уншсан ч юм уу юмнууд байгаад байна л та. Тийм болохоор би өөрөө яг бүтэн сайн мэдэхгүй байгаа болохоор яг ингээд наад бол чи ингэж ийна гэж бол хэлж мэдэхгүй л байна. Тэр ер нь надад ажиглагдж байгаа бас нэг тийм юмнууд байдгийн. Тэгэхээр ах ихснэр бол энэ тал дээр хөөрхөн санаа тавиал манайс хүртэх хэвээр минь хүртэгээл үзүүлэх юм ин үзүүлээл итгүүлэх юмд нь итгүүлээл явж байгаа хөл гэж боддоо шүү дээ. Аа. Тэ. Тийм л байна. Энэ кино юу юм бэ шүү? 1 сарын 16 биш 11 сарын 16 юм биш 2027 оны. Тэгээ яг энэчнээс л үйл явдал эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би энийг бас нөгөө юудаа ойлоод болохоор одоо энэ нөгөө вакцины ээлэгдсэн ч юм уу эсвэл корона тусаа идэгсэн улсууд бас нэг тийм яриа гарчихсан шүү дээ. Ирчүүд нь үргүү болоод байна тэргээд нэг тийм юм гараад ирсэн шүү дээ. Тий анх. Тий анх. Тэгээд энэ минь чинь бас тийм байх магадaltaй ч юм уу. Тэгээд нэрээ өргүү болчих юм бол ямар амар юм бэ гэдэг имийг л энэ дээр харуулсан л да. Тий. Тэгээд тэгтээ яалт э? Тэгээд хамгийн гол нь би нөгөө нэг энэ нөгөө одоо техник технологийн ч юм уу эсвэл шинжлэх ухааны ч юм уу тийм ямар нэгэн туршилт юунууд ингээ бүх ажлууд нь окей болцохороо нөгөө дэлхийн нийтэд хүн төрөлхтөн рүү ингээ эргээ гарах гэхээр а тэрийг нөгөө нийгэм нь хүлээж авч чаддгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө зөөлөн хүчний бодлохоор тэрийг ингээс нөгөө харуулж аа нэрээ ийм байт юм биш үү те ингэдгийм биш үү гэдэг одоо нөгөө талаараа гаргаж байгаа компани хэрэглэгчээ ингэж одоо сэтгхүүг нь бэлддэг тэр юм нь кино урлагаар дамждаг учраас энэ одоо энэ вирус эдэр ёстой нөө төвшөөгийн илдгээр эхлэл нь ингээ яваал бид нар өстө хүртэх өстө юм а хүртэл ингээ явж байгаа юм болоо да гэж бас бодсон. Аа. Ер нь бол мань тэрэнд амар ихтэлтэй байд нь штэ. Яг зүгээр нөө одоо яг ингээ богино хугацаанд гарч байгаа энэ коронавирус гэдэг юм уу, ковид-19 гэдэг юм уу, энэ л зүгээр хүмүүст нэг юм хардлах төрүүлээд байгаа боловч энэ байтугай л юмнууд байна штэ. Зүгээр наа захын бэлгийн замын халдварт өвчин л байна штэ. Аа. Билгийн замын халдварт төвчин улс үндэстний дотор хэдэн хувийг эзэлж байна. Тэргээр өргүүддэг тохиолдлууд зөндөө байж байна. Үр хөндлөлтүүд байж байна. Одоо дохын тухай хинч ярихгүй шүү дээ. Монгол хэдэн хүн дохтой байгаа. Одоо тэр мэдээлдэх газар гайхаа болчихлоо шүү дээ. Тийм. Нэг хэсэг чи анх дохын тухай тэр Amnesty яв юу л Мэри Стопс лөө төсөл хэрэгжүүлэл тэгэхэд их өндөр хүчээ аваад нохоос сэргийлээ гэсэн сурчлагаанууд гараад баримтад нэвтрүүлгүүл гараад идэгээс одоо энэ ингээд чимээгүй аюул болчихж байгаа байхгүй ямар амар замраагүй бэлгийн амьдрал байна нөгөө нэг одоо тэр бэлгийн замын халдварт өвчнүүд байна манайх одоо энэ талаараа ярьж сурчилж явах хэрэгтэй шүү дээ бүгд глобалчлагдсан нийгэм одоо юу гэдгийг бид нар Америк шиг Европ шигтэй залуучууд нь тэгж боддог ийм бид нар чөлөөтэй байна секс бол зүгээр хэрэглээч гэдэг юм уу те тийм байдлаар ингэж хандаад бид нар ковидтой хүнээ одоо л тоолол өнөөдөр тэмдэг 2 гарч үйнд 3 гарч үү гэхээс гээд байгаа болохоос биш энэ бэлгийн замын халдвар төвчтэй хүмүүсийг яагаад тоолохгүй байгаа ямар ямар өвчин байгаа ямар ямар үр дагавар байгаа юм хэдэн хүмүүс жил дунджаар үр хөндүүлж байна тэрнээс ямар үр нөлөө үзүүлж байна энэ зүгээр дэлхийн хэмжээнд ярьдгүй юм ахэд бид нар Монголынхоо хэмжээнд бас нэг ийм нэг юм бас үзүүлж харуулж таниулж байх хэрэгтэй л байх л гэж бодож байна л та зүгээр яг одоо би тэгж боддتي. А хэрвээ яг энэ талын бэлгийн замын алдар төвчнүүд ганцхан жишээ авахд энэ талын судалгаа гаргаж ирээд ингээд өнөөдөр за 21 оны нэг сарын тэдний байдлаар нийт хэдэн юм байна, ийм ийм үр дагавартай хүмүүс байна, ингэсэн байна гэд ингээд тавьвал хүн айхаарал тоогарна гэж би бол итгэлтэй байгаа. Энэ тоо байгаа л үү дээ одоо харин тэрийг л олон нийтэд мэдээлж идэг, хэлж идэг, ярьж идэг залуучуудад заа сургаж идэг л баймаар л санагдаад байгаа байхгүй. Мэдээж тэр тоо статистик гаргадаг тийм газар ажилч нөгөө нэг тэндээсээ цалин авдаг хүмүүс ажил байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь энийг олон нийтэд сурчилж, таниулж идэг, энээс яаж үргэлжлэн сэргийлэх үг ярьж идэг ч юм уу хүн амын бодлого гэдэг юм уу тэр тал дээр ч юм уу нэг юм байх л хэрэгтэй гол та. Ганцхан яг энэ кино шиг ийм нөгөө нэг киног үзэхээр бол эн чинь манус амар холын юм байгаад байгаа байхгүй ирээдүйдтэй ямар нэгэн шалтгаанаар ийм болчих магадгүй гэсэн. Тэгэхээс биш яг өнөөдөр амьдрал дээр на кино ч арай жоох өөр маягаар байгаал байгаа байхгүй. Үр дагавар нь адилхан байгаад идэг. Одоо юу гэдэг юм эмгтээчүүдийн манлайлалын тал дээр ярил л та зүгээр. Одоо ингэж ярих юм бол би нөгөө нэг эмгтээ хүний манлайлалыг үгүйсгэсэн болж таарж байгаа болохоор энийг хинч ярихгүй байгаа байхгүй ийм юм Тэгээ ярих юм бол бид нар эмэгтэй хүнийг үгүйсэж чинь эцгийн ирэхэд ёсч гэдэг юм уу тийм болчих гээд байгаа байхгүй. А тэгэхээр шиш яг өнөөдөр нөгөө амьдралын зам шүү дээ эмэгтэй хүн чинь хүүхэд гаргадаг. Хүүхэд гаргана гэдэг чинь ямар нэгэн байдлаар нөгөө хүнээс илүү хийгээд байгаа давуу тал бол байж болохгүй байхгүй. Зүгээр амьдралынхаа замаар эмэгтэй нь гаргадаг юм чинь эмэгтэй нь гаргаж л таарна. Тэ? А мэдээж тэр хүнд карьер ч гэдэг юм уу юу ч гэдэг одоо сүүлийн үед гарсан их гоё гоё өгнүүд шүү дээ. Карьер, амбиц, яа яа нүлээ тэр мэрийгээ хөөж явж байгаад 30 эдтэй 40 эдтэй гарах болдог. Тэгээ гарах болохоор нөгөө нэг Аз хүмүүсийн төрөх онцлог, Европ хүмүүс, Америк хүмүүс төрөх насны онцлогуд байна. Биеийн чадвар, чадамжууд байна тий. Хүлээж авах байдал ч юм уу, тех байдлаасаа ч юм уу. Иннээсээ болоод яг би Монголын эмэгтэй хүмүүс, Европ эмэгтэй хүмүүс шиг 30 эд хүртэл төрөхгүй байжгаад 30 эд гарсан байна. Яг Европ хүн шиг ингээд айтайхан ч юм уу энгийн байдлаар төрнө гэдэг өөрөө асуудал واخгүй юу? энэ тал дээр эмчнэртэй ч гэсэн эмчнэр ч гэсэн энэ тал дээр бас нэг монгол хүний биеийн онцлог ийм байдаг, тийм байдаг. Монгол хүний гэдэг юм уу, Аз хүний гэдэг юм уу, ийм генетик юмнууд байна шүү дээ. Энэ чинь үндэстний нэг. Тэрийг тайлбарлаж бас нэг сайн ойлгуулж хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй бол бүх эмэгтэйчүүд, Европ эмэгтэйчүүдийг ч юм уу, Америк эмэгтэйчүүдийг дагаад би одоо ном бичиж аална те би ингээд нэг ийм SEO болно, тиймний захирал иймний бизнес эрхлэн хүүхэд бол хоёр дахь асуудал гээд ингэж тавьж явж байгаа нь өөрөө яг над киноны чинь үйл явдал болчиход байгаа байхгүй юу. Аа. Энд дээр гарч байгаа үйл явдал нь энэ чинь энхийн замаар л энэ чинь үргэлжлэх гэсэн үг шүү дээ. Аа. Ямар ч хил амгүйгээр тэр хүний хинч буруутгах чадахгүй би ч гэсэн буруутгах чадахгүй шүү дээ. Хэрвээ би тэгээд ярих юм бол хүний хад болох учраас би би бол айл гэж бодно. Аа. Жишээ нь Тэгээ тийм болохоор чинь би өөрөө дотроо ч гэсэн бас нэг эмгэгтэй хүнийг би гэртээ дандаа байж юм байж гэсэн бодол надад байхгүй болохоор ингээд ярих гэхээр нөгөө нэг миний бодож байгаа юмтай зөрчилдөд байгаа болохоор би тэр чинь тэгж нэг яриад ах тийм юу надад орж ирэхгүй байгаа байхгүй тийм сэтгэл Тэг зүгээр яг хүн өөрөө суугаад ингээд яг хараад ингээд бодох юм бол үнэхээр бас энээс болж байгаа юм байна да гэсэн нэг талаараа бас нэг тийм юмнууд бол надад ажиглагдаа л үгүй. За за зөв зөв окей. За очроод очроод ямар бодол вэ? Өгөөд нэг айхтар шин би бодсон лгүй ямар ч байсан тэгэл амьсгалын замын өвчин гэж ямар аюултай юм байдаг гэдэг ковидос бол мэдэрч ин тээ. Шинжлэх ухаан гэж за нэг хөгжөөд ойролцоогоор 500 жил ч гэдэг лүү тийм ээ ярьдаг штеп. Аанач болоог юм зүгээр юм адгийм үү зүгээр ма ханиадыг хүртэл имчилж чаддгүй юм байна гэдгийг л их мэдэрлээ штеп Тэ. Тэрнээс ч биш одоо яг усаа төвшөөг ийлдэг бас гоё л үг байна. Хичнээн кинон ийм ч гэсэн цаад утгаараа бол бас иймэрхүү юм энгийн юугаар бол аргаар явагдчихл байгаа хэрэг тий. Одоо ахад нэг юм хэлчихв. Би арай их юм хэлээд байна. Микрофон зүүр зүүр зүүр. Их юм хэлээд ивэл микрофоныг хаачаар өгч. За. <laughs> Энэ нөгөө юунд наад амьсгалын замын өвчин ковид гэдэг байгаа дээр чинь бас бид нар арай бас өөр талаас нь харах хэрэгтэй шиг байна. За. Одоо яг ковид ингээ богино хугацаанд гараад байгаа ч гэсэн SARS-аас өрнөлт өгөрөө баг байна ч гэдэм юм уу. Нэг юм юм байгаад байгаа байхгүй юу? Энийг яагаад ингэж их мандуулаад байна гэдгийг бас хүмүүс бодгол хэрэгтэй. Яг хөл орой хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу? Энэ өвчин яг яаж халтаад байна? Ковид байтугай грипээр зүгээр одоо ёстой грип гэдэг чинь одоо тэр амжилтын замаа өвчнийг хэлж байгаа болов уу? Юу хэлдэг вэ грип? Грип л гэдэг би яг монголоор одоо юу гэж орчуулах юм? Ямар ч байсан тэр өвчнөр одоо өвдөж байгаа хүмүүс дунджаар жилийн дунджаар ковидоор нас барж байгаа хүмүүсээс хамаагүй их байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгээд хүмүүс энийг яадгүй гэхээр энэ нөгөө нэг амьдралд байдаг зүгээр ханаа чуухна хүрдэг ч юм уу. Им ингээ асуудал болохоор хүмүүс энээс айдгүй байна л та идэх боломжтой ч юм уу. Тэгэхэд нөгөө нэг яг ковидтай харьцуул одоо коронавирус гэдэг зүйлтэй харьцуулахад үр дагавраараа илүү их аюултай байж байгаа жишээ нь аахгүй юу. Тэгвэл бид зүгээр амьдрал дээр ковидоос ингэж их айгаад байгаа юм бол зүгээр амьдрал дээр байгаа над гриппээс яагаад айхгүй байгаа хүмүүс. Тэр чинь ковидоос хамаагүй их хүн үхэхэд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ямар нэгэн байдлаар одоо яг наг кино шигч одоо хүн амыг багасгах гэдэг юм уу хүүхэд төрүүлэхийг болиулах ч гэдэг юм уу мэдхгүй одоо яг юу гэдгийг тийм ямар нэгэн нөлөөтэй улс төрийн том тоглолттой тийм зохион байгуулалттай юм байхыг бас үүсэх аргагүй л байхгүй хүн зүгээр бодоход бас тийм ээ. Тэгж бас гаргаж боломжтой бүх улсууд хилээ хааж ийн Тэгэхээр чи эдийн засгийн байдал ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдөн. Одоо вакцинууд хийгээд эхэлчлээ. Мөнгөтэй улсууд вакцин хийж байна. Ядуу буур эсвэл бол өсөж хөгжиж яваа улсууд дараалын хидэд байна. Тэ? Яг тэр дээрээсээ хувааж эхэлж байгаа бялууны яг юу нь биднэрт очих вэ гэдэг их сонирн байгаа байхгүй юу? Аа. Доторх яг гоё хэсэг нь очихгүй зүгээр айгүй нь ялуун крэм нь очих юм уу? Эсвэл зүгээр суур нь очих юм уу? Эсвэл үлдсэн үрцүүд нь биднэрт ирэх юм уу? Тэр бялуун өөрөө яг ямар бялуу байна ч гэдэг юм уу? Ингээл За ингээд яриад ивэл наа чи яг миний ер нь энэ нөө юмт ковид мовидтэй холбоотой бодож байгаа нэг амар сүртэй сүртэй юм байна ах шиг тэгээд харж одоо боли юу хийш. За микрофон хай хай за. За нэгд ковид гээд төвшөө маань нилийн энэ тал руу бүр сэдвийг бүр толдол хазаалгцсан учраас хоёроос бас тийм бонус болгоо чимэгхэ нэг асуулт асуучих. Та хоёр маань бас тийм товчхон хариулчаарай. Сүүлдийг бичлэг үүсэж тэгээд хэлээ. Энэ ковид биднийг болвол одоо ингэж туйлдуулаад байгаа юм биш ээ. Энэ зүгээр засгийн газрын шийдвэрүүд ард түмнээ ингэж туйлдуулаад байна. Тэрээс энэ өвчин болвол бидний ингэж одоо зовоогоод байгаа юм алгаа. Бидний буруу шийдвэрүүд бидний амьдралыг одоо нэлээд хүнд болгоод байна. Илүү хүнд болгоод байна. Шийдвэрүүд гэдэг байгаа байхгүй. Энтэй тоог санал нэгдэхгүй одоо энэ ингээд карантинлэг даад бидний ингээд хориод байгаа энэ шийдвэрүүд нь энэ өвчнөөс илүү бидний амьдралыг өшөө илүү хурдан хүндэлцүү болгоод гэдэгтэй. Аа би эхлээд ярьж гоо. За. Өмнө нь яг тэгж тий өмнө нь бол яг тэгж боддог байсан байхгүй юу? Шал хийд юмээ тийм ээ аа ингээл бидрийг цагдаж хоройл ингээд энэ тэгээд байна гэд. Тэгэд ер нь би Америкас хит хитэн мэдээ сонссон. Миний Америкт байсан найз нөхөд ч юм уу ер нь их ойр байсан хүмүүс ковид тусаад эхэлсэн байлээ. За 14 хоног сэхэнд ороод хөхийн даагуур босч ирлээ. Үнэхээр басч болохгүй маа. Басч болдоггүй өвчин байна гэд эхнээсээ хэлж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээс нилээн сайн найзууд ч тийм ээ тийм. Тэгэл би яг тэрнээс юу яагаал ер нь жоох айцтай байдаг болцсон. Одоо энэ цагдаж хордог зүйлийг хүртэл би бараг л одоо яг ингээд тэр хідэн найзуудаасаа сонссны дараа бол бараг энэ зөв шийдвэр байна л гэж бодож байгаа. Тэд нар бол яг тэгж байгаа. Үнэхээр басж болохгүй юм байна. 14 хоног сэхэнд Тэгэхгүй маань тэгэл унтаад өгсөн бол тэр чигээрэл унтах л байлаа. Тэ? Амьсгалж болдгоо бүр ингээд бүр аим шиг юм байт юм байна л гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол одоо манай Монгол улс засгийн газар ч гэдэг юм улсын улсын онцгой комисс ч гэдэг юм ер нь бол маш сайн ажиллаж байгаа л гэж би бол хувьдаа бол их дүгнээд байгаа шүү. Сая манай байрнаас чинь бас ковид ковидтэй хүн ээж авдар очсон байна гэд бид идэх чинь бас 4 хоног карантинлаа шүү дээ бүх хүмүүсээс нөө PCR шинжилгээ аваад 4 хоног бүгд гэрээсээ гарч болохгүй шүү. Манай байрыг чинь бүтэн ороо чараад орцсон чинь бүгднийг таглаж машинаар ингэж таглаж юу яагаад бас бөөн сүртэй юм болсон шүү дээ. Ахиа амраа ухалсан шүү дээ. Тий, тэгээд ямар ч байсан манай байрнаас манай орцноос нэг ч одоо тийм эрэг юу гараагүй учраас бүгднгийн сул тавьсан байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг уу эдийн засагт угаасаа хортой бид нэ ажиллах хэвээр амьдрах хэвээр мөнгө хэрэгтэй болоод байна. Яг үнийг хэлэхэд бол одоо мөнгө бол дууссан. Тэрийг бол зүгээр зарламаар байна. Мөнгө хэрэгтэй байна. Тийм. Гэхдээ бид нарт хамгийн гол нь эрүүл мэнд чухал тийм. Тэгэд бүр ингээд би одоо бүр ээж аав хүртэл хэлсэн шүү дээ. Вакцины гартал би танаагаар очихгүй. Аа. Тийм. Аа. Яг би туссан залуу хүн тийм одоо манай найзууд хүртэл надтай адилхан залгуул хүмүүстэй сайхан би яатай. Тэгээд тэд нар бүр тгийж амир сэхэнд ороод босч ирж яхад ээж бол яагаж тэсгүй мэн. Тэгэхээр би бол бүр ээж авдад аль бие осор зарлсан. Ач гучич нь бол харуулж чадахгүй. Бид нар ч гэсэн өөрсдөө очиж чадахгүй. Тэгээд та нар ч гэсэн битгий гараарай гэж тэгсэн байгаа. Тийм тэр нь тийм сая төвшөө асуусан шүү дээ. Ингээд юу лээ? Ковид биш бидрийг одоо энэ цагдаж хорж байгаа зүйл нь ингээд байна. Би бол шууд эсрэг Тийм. Шийдвэр би шууд Тийм. Найз нь бол шууд эсрэг тал. Би бол шууд улсын онцгой комисс засгийн газрын шийдвэрт бол 100% одоо юу яа. Өө өмнө нь бол жоохон ааштай байлаа шүү дээ заач. Тийм юм zum ихлүүлмээр айн, ингмээр айн амгалан дэр чинь. Одоо бол яг нөгөө хэдэн найзуудаас сонссон юм яасан болохоор одоо жоохон айцтай үнэхээр басаж болохгүй байна л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм. За төвшөө юу гэж бодож байна? очроотэйг адилхан бодож байна би. Аа. Яг очроогийн саяны ярьсан шиг юм бас яг болсон. Эхлээд гэртээ тусгаарлцсан байна. За яг хоо өгшөө тэгэл хүн болгон тусахгүй ч биш тусаалах шиг байна маань гэж тоохгүй байжсэн тэгж схемхэнд ороод ингээд яалаа гэл сүүлд нь ярьж байгаа юм нь бас яг очроогийн ярьсан шиг л байсан. Тэгээд Тэгээ ер нь бол хүнд ч хөнгөн ч өвчин зовлон гэдэг бол тэгэл өвчин зовлон шүү дээ. Тэгээд наа чинь ямар нэгэн байдлаар судалгаатай тий шийдвэрүүд нь буруу зуруу гарч ийн гээл манайх яах вэ? Тэгэл хүний юм их сайн шүүнэлтэй тэр нь зүг байна, буруу байна тий ингэж гавал чи тэгээд хамгийн гол нь араад аач чадахгүй шүү дээ. Тэр л асуудал واخгүй дээ. Яг өөрөө ингээд э, тэрнээс нь зөрчиж яваад ч юм уу амьдрах гад явж байгаад ч юм уу оролдолтоос хэцүү нөхцөл байдлууд үүсгэж болохгүй нөхцөл байдлууд байгаа л баг. Гэхдээ хүн эрүүл байх юм бол өшөө олон боломжууд гарч ирнэ шүү дээ уул нь бол тийм. Одоо тэр гаргаж байгаа шийдвэр дээр гэдэг юм уу юу гэдгийг тэр мөр нь илүү их тодорхой хүмүүст ойлгомжтой байх юм бол хүмүүс ойлгох тал дээр бас нэг арай хүлээцтэй байж магадгүй л гол та. Би бол тэгж л бодоод байгаа шүү. Гэхдээ яг ямар шийдвэр гарч байгааг мэдэхгүй л байна л та. Зүгээр яг зарим юм нь сайн ойлгомжгүй болохоор хүн болгоны жоох ийгдүү хүргээд идэг байж магадгүй. Аа одоо энд 3 дахь карантин эхлээд сая 18-нд дуусах байсан. Өнөөдөр засгийн газрын шийдвэр гараад 2 сарын 8 хүртэл сунгасан байна. Аа. Тэгээд энд юунуудыг сургуулиуд ерөнхий боловсролын сургуулиудыг онлайнаар хичээлийн энэ семестр дуустал оруулна гэж байна. Энэ яагаад ингэсэн бэ гэсэн чинь одоо энэ мутацид ороод байгаа гэдэг ба шүү дээ. Ковид чинь. Энэ нь бас энд эрчимтэй яваад байна гинэ. Мутацид орж байгаа шинэ хөлбөр нь. Аа. Нөгөө шин сезоноо нээсэн нөгөө чи солируулж байгаа гинэ. <laughs> Тэнгууд тэрийг болиулах гад тэрийг жоохон дарж авах гад а бас нэг мэдэн одоо ингээд хүн болгоно маск зүгээд ямар ч хамаагүй маск зүгээд байгаа шүү дээ өөрснөө ойж моёол эсвэл нөө нэг удаагийн цэнхэр маск ч юм уу За тэгсэн чинь 18-аас гэж хэднээс гэж вэ? А FFP2 гэсэн маскыг ганцхан зөвшөөрж байгаа юм байна. Аа. Олон нийтийн газар нийтийн тээврийн хэрэгсэл дотор нөгөө ийм хушуутай ийм маск байдаг шүү дээ нэг цагаан. Тий. Э86. Чи яг нэг удаа ярих биш юм биш үү? FFP2 гэсэн ингэсэн нэг ийм маскыг зөвшөөрж байгаа юм байна. Сая би түрүүхэн мэдээ харчаа. Тэгээд эхнэстээ хоёул харчаад Amazon руу ороод харсан чи 10 шигэн 20 евро гэчгүй. Оо бацч. За тэр маск чи солиор болох нь те. Аа. Тэгсэн байна. Тэгээд энд нөгөө нэг засгийн газраас бас орлого багтай хүмүүстэй үнгүй өгнө гэсэн мэдээлэл хийсэн байна. Тэр маскыг. Тэгээ урд нь эдгээр чи сая оны өмнөхөн Э, тэтгэвч гарсан нөгөө хөгшин хүмүүстэй шуудангаар явуулсан шүү дээ. Яг FFP2 гэсэн маскыг 2 2 шиггийг явуулсан баггүй юу? Шийдвэр нь гараад шуудангаар гэрэл үн явуулсан. Тэг маск бас тэгж байгаа юм байна. Тэгэхээр нөө нэг бүх маскыг хүмүүс ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй байх л та нөө нэг бүх маскыг зүүж болохгүй юм байна. Амл хаадаг бол одоо юу ч хамаагүй болсон шүү дээ. Ер нь бол сүүл рүүгээ нөгөө маск ч одоо нөө нийтийн тээврийн хэрэгсэл дотор заавал масктай явах явах хэрэгтэй гингууд явахгүй бол торгуулаад ирэнгууд хүмүүс маск шиг л харагддаг бол маарлч хамаагүй нэг давхар маарлч хамаагүй амандаа ингээд хийгээд явж идэг болсон өөрөө нөгөө нэг баг симбол маягийн болчиход байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ ганцхан тийм маск төлөөн зөвшөөрж байгаа юм байна л даа өгшө. Тэгээд нэг ядчихад нэг тийм маскны асуудал гараад ирлээ одоо тэгээд Тийм болж байгаа юм байна да. Тэгэл ковид холбоотой. Тэгээд шийдрүүд мэдрүүд одоо би өөртөө яг зүг буруу гэдгийг мэдэхгүй байна. Яг ямар шийдвэр яаж гарч байгаа юм зүгээр яг ууртаа хүмүүс л их баг шиг байгаа энэ энэ фэйсбүүкээс ч юм уу хаагур чи дэр мэдээд энэ дэр тэр нь буруу энэ нь буруу гэж манайхан ч гэдэг мэдэхгүй юм байхгүй мэддэг юм байхгүй юм чи тэгээд өөртөө мэдчихэж байгаа. Аа. Зээ зээ. За ингээд үдсэн харсан юмнуудаа л яриад байгаа юм штэ. Тэгээ сонсож байгаа улсууд та өхөө өөрсдөө бас надтай адилхан харж байгаа байлгүй тэгээ би тэгээ боддгийм одоо ингээд бодоод байгаа юм. Ер нь бол энэ Монгол одоогийн байдлаар чинь нэг 900 гаруй хүнийг идгээгээд тэ туссан хүмүүсийг идгээгээд гаргачлаа гэд. Тэгээд тэр улсууд яагаад ингээд одоо ер нь ингээд чив чимээгүй байгаад байгаа юм. Тэр улсуудаас яагаад мэдээлэл гарахгүй байгаа юм. Мэдээллийг яагаад тэнцвэртэй олохгүй байгаад байгаа нь тий. Бид нар за тусчих юм бол аюултай гэдэг л юм мэдээд байгаа боловч тий. Аа бодит байдал юм. Тий бодит байдал дээр тусаад эдгэрсэн усуд баг нэг талаараа бас ингээд өө энэ өвчтөй чи ингээд л эдгэчих юм биш үү гэхээр нөх хүмүүсийн сэтгэл санааг бас ингээд тайвшруулад айдс нь илүү баг болчих юм болов гэж бас одоо тэрний хориод иж магтгүй. Гэхдээ бид нар чи бас ингээд а тусчих юм бол а ингэж сэргийлэх юм байна. А тусчих юм бол заавал имлэг явж тэр нөгөө юу яахгүйгээр те гэрийнхөө оройд ч гэсэн хамаагүй ингээ баг зэргээр ингээ шинж тэмдэг нь нэлээд гिचгийн бод гэртеж гэсэн иймэрхүү юмад имжээд ингээд идэгч болох юм байна гэдэг мэдээллүүдээ яагаад өгөхгүй байгаа юм болоо энэ дээр гайхаад байгаа байхгүй. Тийм. Одоо тэр шивэдийн мэдээг харахаар тэгээд байгаа байхгүй. Шивэд бол шивэд чи Европын холбоонд бас айгүй томдлогоотой байсан шүү дээ. Ерөөсөө нэгч карантин хийгээгүй. Тэгэл одоо зөвтгүүлж яваал аага тэгээд тэгэл ерөнхийдөө бол яваал аага байхгүй юу. Тэгэл өхөө карантин хийгээгүй юу те? Хийгээгүй. Тий, тэгээд хөл хорой морой юу ч хийгээгүй. Аа тэгээд хамгийн гол нь нөгөө хэрвээ одоо нэг хүн туссан шүү дээ. Тэгвэл имлэг ачаалттай байгаад бүр амар одоо бүр муудах юм бол одоо имлэг дээр ир А тэгээд гайгүй ингээд тусах юм бол ерөөсөө дуцаар зааварчлага авсаар агаад тэгэл герт нь ингээд тусад нь байлгаж жагаал босгож ирээд байгаа байхгүй. Америк ус тэгээд байгаа юм шүү учраас тэгж ийн өгшөө. Оо тий хүн тусаагүй бол э, герт нь өгд байх юм байна. Тэгэл уцаар ярьж мэрээд юм гэстэй. Тий. А тэг тэгээд идэрсэн хүн ч гэсэн бас байлаа. Тийм. Аа илэрээгүй бүр ингээс сэхэнд ороод яасан юм. Янз янз нэмшигүүл шүү дээ. Хамгийн гол нь тэгээд уусаа анх ковид гарах жил хэлжсэн шүү дээ. Хүн болон дархлаагаа дэмжээ те. Дархлаа муутай хүн болвол тэр бие чинь тэр вирусыг оруулаад дархлаагаа сэргээж чадахгүйгээр тэр вирустэй дарагдана гэж хэлээд байгаа шүү. Хэрвээ миний бие өөрөө дархлаатай байсан бол вирус миний биеинд ороод ирэх юм бол ахлаа чин тэр вирусыг төр хугацаанд бариад дээрэс нь антибиотикч байд юм уу нэг юм юм ороод ирэхээр тэр вирусыг дарах боломжтой байна гэдэг ингээд тэнэг хүнд ч ойлгохоор юм хилцэн байгаа шүү дээ тийм. Тэгэл одоо одоо хүн болгон л за хүүхэд болъё гэж ер нь бол мань эдийн насны хүн болгон ер нь л нэг дархлаа гэж ер нь мэддэг дээ тийм ээ. Гарт би гарт баригдаж нүдэнд үзэгдээгүй ч гэсэн архиусны маргааш яадаг хүлээ удаан ойргүй явхаар яадаг үлээ хоолгүй явхаар яадаг үлээ те ядч ил нэг ихний шимж тэндэг одоо нэг уруул аман дээр над чиг ингээл хомхоо гараал нүдний доогуур хөхөрдөг ч юм уу тэгэл байдаг шүү дээ тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэгэл одоо дэлхийн эрүүл мэндээс ч манай улсын онцгой хамсарч тэр зүгээр л дархлаагаа дэмж те унт чанартай хоол ийд тэр тэр тархлах турах чинь одоохонд бол ёор хамаа байхгүй те тэгээ турна гэл хоолоо сойгоол бага гэрте байгаа хүүхнүүд тэгэл эрэгтэйчүүчээ эмэгтэйчүүдтэй жингээ байрна гэж хоолоо идэхгүй яваал гэдэг тэгэл дархлаагаа л унгаад байгаа шүү дээ тийм үстэй тэгэхээр дархлаагаа сайн дэмжээл одоо энэ гар хуруугаа сайн угаал гаджаа гарахаар бол марска сайн зүгэл тэгээд Америкт бас яг анх вирус гарч яхад Америкчууд бас маск зүүхгүй гэдэг их тэмцэжсэн шүү дээ тэгээд бас яадаг гэдгсэн чинь хүн байглаас авдаг ашигтай бактери байдаг юм байна л та. Тэгэхээр бид нар бол ингээд байгаль дэлхийдээ агаараас ингээд бактери аваад тэр нь бидний биед хэрэгтэй байдаг. Тэр зүйлийг бид нар оруулаад оруулахгүй болоод ирэхээр дархлаа тэрэндээ тогтчихдаг. Дараа нь ковид зүгээр болоод бид нар маск авахар дахиад нөгөө хариугүй юм дээр бидний бие өвдөж юу яа гэсэн тийм эмчнэрч байдаг юм уу юу гэдэг тийм хүмүүс ярьж исэн багхгүй юу. Тийм. Тэгэхээр бол зүгээр сайхан дархлаагаа дэмжээл нэг хүмүүстэй контакт үүсгээд авахгүйгээр тийм Ер нь бол одоо хэдгээр сар л байна шүү дээ. Тэгэл юм. Манайхан ч бас хэцүү. Тэгээд айгүй их юм шүмжлэн дуртай юм байхгүй тий. Бүгдийг шүмжилж идэг. Хийсэн ч дургу, хийгээгүй ч дургу. Бүх юмд нь дургу. Хүн болгон өөрийн гэсэн бодолтой гэдэг нэг юм сони юмар ханддаг бас хэцүү шүү дээ. Бид нар угаасаа л энэ хүмүүсийг сонгоод улсын хурлын гишүүн болгоод ерөнхийлөгчөө сонгоод ерөнхий сайдаа сонгоцсон. Энэ эдгийнхээ үгийг л сонсно. Энийг дэгаал дагна. Улсын онцгой комиссаас гаргаж байгаа бүх шийдвэрийг бид нар дагах үүрэгтэй. Тэгэхгүй тэгэл заргийн нэг хинч орж ирээл ингээл хэвлэл мэдээлэл нь чиг шудлаа ирэх чөлөө яриад хүмүүсийн ингээ хоёрдуулаад аль альнд нь идэх юм. Улсын онцгой комисс идэх юм уу, заргийн өнрөөд идэх юм уу? Заргийн өнрөө логиктэй юм яриад идэх. Улсын онцгой комисс дэлхийн эрүүл мэндийн юунаас зааварчилгаа аваад ажиллаад байдаг. Яг яахаа мэдгээ болцсон. Ямар ч утгагүй тэр нэг фэйсбүүкийн хідэн нөхцөлбөр ингээд самардуулаад байгаа байхгүй юу тийм тэнд нэр жоохон стресс чинь очроо нас тийм Наач одоо вируснууд чи хараад яриад сууж байгаа шүү дээ. Энэ тийм шүү дээ. Цаг хүн байна, энэ рүү очие гэдэг. Үнэн шүү дээ. Үнэн үнэн. Одоо ингээд бид нар ингээд зүгээр хар логкер ингээд бодоод үзүүд үрдэл манай ихтер ингээд ханиадтай байгаад би дархлаа сайтай болоод би ханиад авахгүй ихнэр идгрээл тэгэл болчдөг л үсттэй. Би дархлаагүй байх юм бол юу хажуугаар манай ихтер нэг жоохон найдахад би шууд тэр вирусыг авал хоёлаа адилхан яарал хөвтчихл байдаг үсттэй. Тийм. Үнэн үнэн. Тэгэхээр тэгэхээр ерөөсөө л дархлаа. Дархлаагаар дэмжих хэрэг. Тэгээ бас нэг ганц юм бас юу яхаар Монголын ард түмэн одоо манай монголчууд одоо бийж бүгд ялгаагүй одоо мөнгөгүй болж тийм одоо байдаг хідэн одоо сэвэлсэн мөнгө бүгднийг хүнсэндээ зараа дууссан. Тэр би одоо юу гэдэг анх Америкт чинь э, карантин зарагдлаар бүх хүмүүс ажилгүй болоод ирсэн чинь одоо ингээл юу яаж байгаа вэ? Мөнгө тарааж байгаа байхгүй те. Хүн болгонд 1500 доллар гэж тараасан шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан одоо яг үннийг хэлэхэд би бол улсаас мөнгө авах бол яг үнийг хэлгээд одоо сонирхолтой байна. Үнэхээр мөнгө дууслаа. Би байдгаа одоо өдөр өдрөө аргацаадаг одоо энэ өчнөө олон айл өрөх байгаа шүү. Өчнөө олон хүүхдээ тэд нар яаж болгоод байгаа нь яг үнийг би мэдэхгүй. Би ингэж хэцүүдж байгаа юм чи тэд нар бүр улам хэцүү байгаа болов. Тэ? Үнэхээр за би ингээл одоо 34 33 настай болсон ээж аваа хоргох. Одоо тэл би хороо сууж шүү нэг ээж мөнгө байхгүй болсон, мах байхгүй болсон. Сайн нэг азар маанч нэг идэж татсан. Одоо тэгэл одоо бүр өвхрийн махнаас өвдөж штеп. Тэг өндөг байхгүй, юу ч байхгүй тэгэл нөгөө хэдэн өвхрийн маха чанаал хідэл сууж штеп. Хизүү амьдрал бол хизүү байна. Ажил хийх хэрэгтэй. Тэгтээ надад эрүүл мэнд хэрэгтэй. Тийм л. Яа зэ зэ. Сэтгэв нэг жоохон хөндрөө явчихуу да. Тэглээ тэглээ. Тэгээд э, одоо дахиад ингэхээр нөгөө нэг мэдээл мэдээлэлээр толгуурлаж юм ярих гэдэг л да. Одоо болий тэгээд тойр маань одоо сэтвэс өгтөө одоо тэгээд Өчам дөрөгөө үзүүлэх гоё видео байна уу? А би видео тавиач. Би ингэж утсан юм а. Яг тэгээд далигаал нөгөө коронавирус гэж явцсан болохоос биш би нөгөө төрөний кинон дээрээ толгуурлаад Э, нэг юм сонин мэдээлэл сонин ч юу ах вэ зүгээр юм одоо кино дэлхийн кино ертөнцид болж байгаа тийм сонин имийг л ярих гэж утсан юм баггүй юу. Аа. Тэр нөгөө Алита гэд киног үзчихсэн нөгөө Battle Angel Alita билүү? Тэ? За манай Алита ч яадаг үлээ. За тэр ёстой кино үздэг шүү дээ. <laughs> За тэгээд одоо ингээд тоор ингээд Би нөгөө тэр нэг аа одоо энийг одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Sci-fi гэдэг байгаа байхгүй одоо зөгнөлт тийм кинон дотор дахиад ийм шин ийм урсгал гарч ирсэн. Тэр нь болохоор ийм cyberpunk гэдэг ийм урсгал байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор ингээд ирээдүйг зөгнсөн одоо манай ертөнц одоо ямар болохыг ингээ ирээдүг зөвгөнсөн технологи хөгжгөөрөө ерөөхдөө хүн төрөлхтний амьдралыг дэлхийг яаж өөрчилж байгааг ерөөхдөө бол харуулж байгаа. А гэхдээ тэр нь бол бидэнд бол тийм гоё биш. Тэ таатай биш. Тэгээ би яагаад энийг яриад байна вөхөр нөгөө л коронавитойгоо яг холбогдоод байгаа байхгүй. Тэгэл ирээдүйд амар хөвчин зовлон одоо өвчин гарчихсан а хүмүүсийн тал бие нь одоо тий одоо робот болсон. Тэгээ эн чинь одоо айгүй ойрхон болоод штэ айгүй их одоо тий донор хийж юм. Одоо ингээд айгүй хүмүүс ингээ те янз бүрийн эргэтнүүдээ ингээ солиулж юм. Тэгээ одоохондоо яг хөө ингээ эргэтнээс эргэтийг сольж байгаа бол яванда одоо эн чин үсрээд 10 жилийн дараа яг ингээд амьд хүнээс ч тэр өгсөн хүнээс ч тэр нөгөө юм яг махан донор авахгүйгээр ийм одоо пластик ч гэдэг юм уу рохтон ч юм уу ийм доноруудаар ийм сольдог ийм ерөөхдөө болж ирэх гэж байгаа. Тэгэхээр л нөгөө нэг ийм энэ нөгөө нэг кинон дээр гарсан sci-fi идэл чи ингээ ойртол ингээ бид нар тэрэн рүү ингээ улам ойртол байгаа хөөхгүй. Тэнгүү чин тэр ингээ world-ийн тэр ертөнцийг харахаар ерөөсөө тийм гоё биш байгаад байгаа хөөхгүй. Яг бидний хүсэж ирсэн шиг. Тэгэхээр ийм юмд бид нар ер нь цаашдаа яах ёстой вэ? Яаж өөрсдөө бэлдэх ёстой болоо гिचл би бодоод байгаль ихтлгийг хайрлах ёстой юм уу? Аль эсвэл бид биендээ илүү их одоо байгаагаас илүү их арчаатай байх ёстой юм уу? Би арай л нэг юм арай л холын юм яриад байна уу? Гөө гөө яаш тээ. Юурээс одоо хаалга тогшсон шүү дээ. Харин тийм. Тийм. Тэрийг бол яг үндэ хараал яаж байгаа шүү дээ. Яг үндэ бол ухаан бол хүрхгүй. Тэгээд ухаантай хүмүүсэнд нь одоо 21 оноос вирусын дараа ерөнхийдөө хүний амьдралын хэв маяг тийм ээ ер нь бол өөрчлөгчлөө шүү дээ. Ер нь бол сая корона гараад бидний амьдралын хэв маяг бүгд өөрчлөгдлөө шүү дээ. Ийм байх хэвээр байна, тийм байх хэвээр байна. Мадгийн муу жоохон 5 6 настай хүүхдүүд хүртэл бүгд мэддэг боллоо шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо нэг ухаант нь гарч ирэл мань эдэд нэг зааварчилгаа өгөөл одоо короногийн дараах амьдралыг яг үндэ хэлэхэд миний ухаан бол хөрөхгүй яаж амьдрахыг би бол мэдэхгүй байна. Тэгэл олныгоо л даганда Тийм. Хамгийн гол юм чи короног бид нар 100 устгах чадахгүй. Зүгээр бид нар энтэйгээ эвлэрээд дусчихгүй хүн шиг яаж вакцинтаага тий амьдлж болох вэ гэдэг дээрээ л бид нар хүч аюул илүү их тэгээ эдийн засгаа аварсан өөрсдийнхөө амьдралыг аварсан одоо болж хувирх юм байна гэдэг шийдвэрт ер нь дэлхийн том том одоо орнууд ер нь одоо хүлээн зөвшөөрөд энэ тал руугаа илүү их бодлого шийдвэрээ гаргаад байгаа юм билээ шүү дээ. Тэрнээс биш бүр ингээд бүр мөсөн байхгүй болгоно гэдэг дээр хэрвээ ингээ явах юм бол маш их мөнгө урсах юм байна. Маш хэдийн засгийн хямралд орох юм байна. Тэ? Энтэйгээ яаж одоо бид нар нөгөө одоо ханиадыг бол бид нар 100% эмчилж чадахгүй тэгэл за самуу татрамтнууд татрам гэлөө тэ тэрний вакциныг хүүхд төрөн гүтэл хийдэгтэй адилхан одоо дахиад коронавигийн вирусыг төрсөн хүүхэд болгон хийдэг ч юм уу тэ ингээл яаж л одоо эвтэх энтэйгээ тусчихгүй хүн шиг амьдрах уу гэдгээл тэр тал руугаа л бодлого шийдвэр бүх юмаа гаргаад явал илүү их энэ үр дүнтэй байна гэдэг юм дээр зөксөд байгаа юм билээ шүү дээ. Ер нь тэгэл нэг хүн ам ихтэй тийм ээ. Татаршил ихтэй газраас л ер нь одоо энэ өвчин гарна гарч байна гэдгийг бол дэлхийд аяарл мэддэг болчихлоо шүү дээ. Хятад хичнээн хүн амтай байлаа. Дээрээс нь тэр хот дүүрэгт амьдарч байгаа хүмүүс хідэн сая хідэн бумаараа бас байдаг үлээ тэгэл тэд нар өөрсдөө нэг юм бас бодож байгаа ойлгууд энэ хятад метод одоо сүлд одоо биш нэг хятадыг муулаад авах дургуул дургуул тэ одоо сүлд одоо ингээд байгаад дургуурээд их юм тэр жигнэс дальчмаа дүгснэ ээж тэр ингээд заваартаал ингээд бохор байгаад идэх юм хатаргаат энэ зүгээр тийм 21 оноос эхлээ хүн төрлөختөн бас яг түрүүний очроогийн хэлтгэр ингээд өөрсдийнхөө амьдрах хэм маягта нэг нэг тийм коронавигоор дамжуул бид нар нэг атлет хийхгүй бол болохгүй юм байна. Яг энэ 20 он шиг яг 19 онд амьдарч ирсэн шиг амьдрах юм бол бид нар илүү хэрсэлттэй амьдрах юм байна гэдгийг ер нь бүгд мэдэж авлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар одоо яг энэ атлет хийхээ мэдсэн болвол яаж атлет хийх вэ? яах вэ? Цаашдаа яах вэ гэдэг дээр өшөө илүү бид энэ энэ сэдв дээр ярилцаж өшөө илүү их юмыг тодорхой болгомоор юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэг яг зөв яг зөв. Тэгэл одоо яалтчгүй шийдвэр болгон чинь тэгээ шинжлэх ухаан дээр л үндэслэж шийдвэр гарна шүү дээ тийм ээ. Шинжлэх ухаан дээр суурилж тий шинжлэх ухаан дээр суурилж л одоо гарна шүү дээ. Тэгэл одоо ундаг мундаг ангахтай улс орнууд ерөнхийд тэгэл гарах байл үү дээ. Төвшөө. За за. За Австрийн төвшөөд ямар бодол байна хөө? Одоо ямар бодол байх вэ өгшин. Тэгэл хүн болгоо өөрснөө хараал аваад өөрснөө нэг нэгэн бодоо байлгүй дээ тий. Аа. Ямар ч байсан нэг юм өвчин ганц вирус гарч ирээл дэлхий дахныг ингэж болдгийм байна. Энийний хор нөлөө нь юу байна? Тариун цэвэр байх хэвээр юу? Гаруудаа угаах хэвээр юу? Үнтэй гар барьж мэдлэх хэвээр юу? Тий тэр байтугай тэгэл ингээ карантинд 20-нд байх юм бол юу юу хэрэгтэй юм байна. Ийм болзошгүй тохиолдол гарах юм бол бид нэр юу нөөцлсөн байх ёстой вэ ч гэдэг юм уу. Тэгэл хүн болгон үүрэх болгонд ямар нэгэн байдлаар нэг сургамж өгөөвэл гэдэг. Ганцхан энэ гараад дуусаад энэ ингээд бидний амьдрал твшил бол тогтохгүй. Энээс цаашаа өшөө өөр төрлийн вируснууд гарч ирэх магадлал байгаа гэдгийг бас хүн төрлөختөнд цочроо өгсөн байх л та гэж би бодож штеп их өндөр хүч авахулж тий. Тэгж л бодож чинь тэгээ хүмүүс ер нь мэдэж аваа байж хүн төрлөختөн би бол одоо миний одоо баярлж байгаа гэхээр бас арай л муухад өгөө. Тэгтэл үнэн л та би баярлж л байна. Ямар ч хэлээс хүн хүн гэдэг юм чинь хамгийн аюултай мөртлөөс хамгийн өчүүхэн байдаг юм байна гэдгийг л нэг вирусэл тэгэл хүмүүст харуулж чадлаа л гэж би бодож штэ. Одоо тэгтээ яг вируснийх нь нөлөө байна уу зүгээр бүх юм нөгөө тоглоомынхоо дүрмээр яваад байна уу гэдгийг би бас мэдэхгүй байна л та. Энд дээр би хэрэгэлцээд ийдгийн. Тэгээд гэхдээ ер нь бол бас харуулж чадчих л байна л гэж бодож шүү дээ. За одоо монголчуудын үед би монгол хүн гоё нүүдэлчин соёл иргэншлэл яг энэ байгаа чигээр нь авж үлдээсэ малд мотоциклаар бити яваасаа тий одоо өөрснөө гар аргаар хийдэг хүнснийхээ зүйлсүүдийг яг тэргээр нь хийж хадгалж үр хөвгтүүдэд үлдээгээсээ ааруулаа гурил хөлихгүй битээ хийгээсэй ч гэдэг юм уу те. Одоо үүр монголчин тэгээд байхгүй боллоо шүү дээ. Үүр монголын чинь хятадын бодлохоор бүх өөрснөө хийдэг юм энэ хожаанууд билээ авчир зараад ч гэдэг юм уу 2009 онд надад нэг өөр Монгол тим ярьжсэн шүү дээ. Тэгээд энэ нүүдэлчдийг хяхаж авчаад ер нь жоох эвгүй болсон шүү дээ гэсэн маягтай юм. Тэгэл тэр шиг бити болоосой л гэж би боддог шүү дээ. Өөрт нь бид нар Монгол хүнийхээ онцлогийг харуулсан амьдралынхаа хэм маягийг л авч үлдэж онгон тагшин байглаа авч үлтгэл юм болвол хэдхэн жилийн дараа л тасраал явна шүү дээ. Зүгээр яг шинжлэх ухаан хэрэгтэй. А гэхдээ бид нар бас өөртний гэсэн давуу тал онцлог биднэрт юм байгаа гэдгээ сайн харж явах хэрэгтэй юм шиг санагддээ шүү дээ. Аа. Бид нар юм болгоны ёроол биш л гэдгийг л би сайн ойлгосоо л гэж боддtiin соёлын иргэншлэл заавал тэр нэг адитаас өмсөхгүй л тий ээлби барих гал ч юм уу заавал нэг тийм сё мё болох гол ч юм уу нэг тийм <laughs> карьер марьер хөөгөөл тий хотод заавал нэг пентхауст амьдрах гад ч юм уу Канад хүн л Монголд 10 хэдэн жил зүгээр үхэр маллаад элгийн авж штэ зүгээр Канад руу би ахиж явахгүй би энэ Монголд амьдрна гэд Монгол зүгээр үхэр маллаад байж хахад Монголыг үхэр малж байгаа хөдөөний айлын залуучууд би хот руу очиж гар узварж шөө болж аална гэдээ явж штэ. Зүгээр энэ л ялгааг харуулж байгаа штэ. Тийм биз дээ. Тийм ээ тийм. Тийм. Тэгэхээр бас нэг тэр тал тэр нэг бол тэгж бодож чинь. Тэгээд нэг ганц сони юм дунд сонин ч штэ. Нэг юм дундуур нь илж чинь. Амазоны дарах чинь дэлхийн тэр бомбнуудын нэгт гарсан юм биш үү? Оо гараад удаж штэ өгшөө гараад удаж байгаа шүү. Би сая урдны 7 хоног тэрийг мэдлээ. Ааха. Тэ солиоруулж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо тэгэхээр ковид бас карантин гэдэг юм чинь нэг талтаа бас амар тэр хүнийг юу дэмтсэн байна те. Тий. Тэр чинь одоо энэ онлайн худалдаа гэдэг юм. Тэр чинь хизээ үлээ гараад жил 2 жилийн өмнө лөө 1 жилийн өмнө лөө те. Бүр тийм үү бүр нам дээшээ гарсан штэ. Тэрийг ч мэдсэнгүй. Бис урдны 7 хоногт л мэдлээ. Манай ах солир улсын хамаатны ах болж байгаа юм байна та гэж. Тойр ч нэрэ төстөө ч юм уу? Царай морой төстөө ер нь хамаатна л та. Манай багш. Оо зөө зөө. Би багшгаа гэж хөнгөлж яваа. Айгу эрчимтэй ер нь тэр бомбнуудыг дээшилж байгаа юунд бол за нөгөө хим Элен Маск бол бүр бүр хитрхи төрүүлж яваа бас бүр тооцоолж ирснээс илүү хурдтай яваа. А Facebook муу ялгаагүй бас айгүй хурдтай яваа. За тийм Amazon бол бүр бүр айхтар. Яг гэтээ Amazon зүгээр миний сонссон мэдээлэл шүү. А жоохон нөгөө бизнес эрхлэгчнэр жоохон дургу байдгийн байлээ. Хитрхи нөгөө нөө бизнесийн нөө акулын дүрм гэж нэг тийм дүрм байдаг юм байна л та. Одоо жижиг бизнесийг одоо том загас монопол тий барьж иддэг тий. Аа. Одоо ингээд гоё гарч ирж байгаа стартап юм уу да тий. Тэгээ тэрийг надад зар гэдэг ямиг шууд хүчээр тулгадаг тэдээр л аавна гэдэг. Тэгээ нөгөө чи үгүй би энийг ингэн гэхээр тэгвэл яг адилхан юм чинь тий яг тийм арай хямдхнаар ингээ гаргалаа гэд ерөнхийдөө бол тиймэрхүү юмар айгүй их тулгаж жижиг стартапуудыг стартапуудыг айгүй их авсан гэж бас байдгийн бэлээ. Тэр чинь анх бол зүгээр нөгөө онлайнаар ном зардаг л байсан компани гээл тэгж байгаа хөх. Тэгэл гэтээ яг удаа тэгсэн ч гэсэн тэр хүн томорч чадсан биш үү тий. За тэг ахтаа нэг баяр өргөч да хэдүүлээ. За тэгээ да. За. За ер нь бол төвшөөгийн маань хилдэг бас үнэн л юм байна да. Ер сая бодоод төсч те. Ирээдүйд бид нэр ингээд хэдий тэр нөгөө кинон дээр гардаг шиг тэр cyberpunk тэр тиймэрхүү юм босож гэсэн бид өөрсдийн нөгөө нүүдлийн соёл тийм авч үлдэж чадах юм бол бид нар Монголоо алдахгүй юм байна гэдэг имийг хэлээд нь шүү дээ тий. За за за тоёрт маань өөр нэмэлт мэдээлэл өгөх юм юу вэ нөхөө? Мэдээлэл байхгүй надад. Тэ юу ч байна одоо. Юу ч байхгүй. Юу ч алга гэж надад юу ч алга, түй ч алга, үрий гэсэн мөнгө ч алга. <laughs> За за за за окей. За за тэгвэл энд түрээд өндөрлөхөө тоёр маань юу гэж бодож байна? Тэгээ тэгээ. Ааха. Тэгээ сүүлийн хооронд сая болол айгүй тийм dark сэдвүүдээр ингээ хүссэн үсээгүй ярьчлаа шүү. Одоо нэг гоё сонссон усууд гоё нэг сэргэх гоё үг хэлээл дуусгая л да төхөө. За хинээс хэлхий. Нэг сайхан сэтгэлийн гоё гоё үг хэлээч. Мөнгө чиг шиг мөнгө ачааргал энэ дэлхүүрээ ш мөнгө яснээс нөгөө яага би нэг NTV-гийн ихтрийн заавар шоугаар ороогүй юу А нэр тэр юу вэ? Төгшөнээр. Тэ ёо дэлхийн атагаа. Тэр ямар ямар эсэ. Гөө яг зүр тухайн үед бол би өөрийгөө алаа л гэж бодсон шүү дээ. Аа. Түчи яг ингэдэг юм байна ингээд. Нэгдүгээр толгоор ингээд дүлгөн бас одоо нэг тэр нэвтрүүлгийн нууц мууцыг одоо задлж болчихно болох. За одоо хамаагүй л үүтэй энэ чи 21-р зуун зах зээлийн зуун одоо тийм ээ. Э, Дүлгөөний чихэн дээр цаа нэг найруулагч байдаг юм байна. Тэр ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд эхнэрүүдийг одоо ингээ пүүшилж тийм ээ нөхрийн загнуулах ч юм уу характер гаргах ч юм уу тиймэрхүү алхам явагддаг юм байна л да. Яг хөө зөөр ингээд э, тэгж юу яаж байгаа. Тэгэд яг хуу би ч өөрөө л бас мэдчил байсан. Өөрөө нэг жоохон видео сонирхдаг. Тэгэл нэг жоохон монтаж, зантаж хийждэг. Ер нь тэгэл кино урлаг бол монтажийн урлаг гэж ярьдаг штэ тий. А тэнд гарсан маш олон дүрсүүдийг монтажлаад тийм ээ дээрэс нь медиа салбар чи яаж хүнийг харлуулж болох уу, яаж цагааруулж болох уу гэдгийг тэр нэвтрүүлгээс утга учраар нь ойлгосон тий та тэр кола хийх ч юм уу бас нэг жоох нэг зөрүүдлэх тэр имийг одоо монтажын аргаар маш гоё гаргаж иж найруулагч үнэхээр мундаг ажилласан байлээ гэж хэлээд байгаа. Тэр бодоо тиймэр бодоод байгаа байхгүй би бүр элд видео очингууд л нэг түүхий дүрсийн өчөж би өөрөө монтажлаа тэр харуулах юм болоод тэр одоо ингээд тэр амар дайралт ирсэн шүү дээ ер нь бол тэр түүхий араас зүгээр хүмүүс чи миний баг амьдралтаа их ирж байгаагүй Facebook Messenger иржсэн загтал ирлээ, Instagram-ын загтлууд ирлээ те. Харааж, өрөөж тэгэд манайхан чи бас хүн шүмжлэхтэй айгүй гоё шүмжлэн шүү дээ. Эхэндээ их гоё байлаа. Гэхдээ гэж байгаа те. Тэгэл одоо жоохон гэгээлэг төгсгийг юу л бас нэг юм төгсгөл байж болж байна. Тэгээ бас өмнө ингээд юу гэдгийг одоо ингээд нэг олон юмд орж байгаагүй ингээл одоо нэрчүүд ийхүү ярьсан байна гэдэг юуныхаа бас ингээл комментүүдийг ингээл уншин штэ бас тийм ээ хаяа ингээл уншаал ингээл ингэсэн яг хөө ингээл магтаж муулах юм байдаг л гэсэн яг ингээд нэр хүнийг ингээд муулаад эхлэнгүүт л нэрээ бүх комментийг уншдаг юм билээ штэ хүн чинь ёо бүр ингээд шокнд ортол авч байгаа юм чи таа. Бүгднийг нь уушаад яагаад би нэрээ одоо тгсэн болов гэж төлөөнөөс нэг асуулаа. Өөрөөсөө нэг асуул, найзуудаасаа нэг асуулаа. Ингээл ингээл уушаад эс манай positive mongolian орж ирээс амар юу яасан байгаа байхгүй юу? Өмөрсөн байгаа. Та нар очраг мэдэхгүй байна. Тэр олон хар юм дундаас ганц нэг гэгэл юм гараад ирэхээр амар бай. Нүлмс зээлгэнж байгаа юм чи хайртай шүү хоёроо гэж. Атаа эсэж шүү дээ. Амирсан амирсан. Одоо чи тэгээд өөрөө контент бүтээгч болж байгаа юм чи энэ сэтгэлийн хат одоо маш сайн суухгүй бол нэр болохгүй шүү нэрээ. Одоо чийч тэр дөлгөөнөөч тэр наадах ч юм бол өстө өндөө бол трейлер нь шүү нэрээ. Зүгээр юу трейлер зүгээр постэр нь байсан байлээ. Амар зүгээр. Тоглоом эхлэх болоогүй шүү очроо нэр. Чи одоо өөрөө амар юм байна. Чи одоо өөрөө ингээ өдөр шүнгүү сууж заяа. Хитэн өдрөөр зураг аваад тэгээ тэрийг ингээ монтажлаад заримдаа одоо ингээл одоо ингээл нүдний чинь цагаан руу ингээ нөө суцсан хаграад тас гээд чад гээд бүр ингээ сонсогдох шиг болдсон шүү Тэгээ одоо миний энэ төрс ингээд одоо ингэ байж л байгаа байхгүй. Ингээд цусны юу толб үүсцэн. Тэгээ бүр тэгэн тэгэн компьютер дээр сууж монтаж хийгээл хүмүүс гарангуут тэрийг ингээ муулах ч юм уу тэрийг ингээл одоо ингээл ээ ийм юм хийлээ мийлээ эдэргээл ингээ ярихаар заримдаа ч бүр ястаа гомдох шиг болдог байхгүй. Тэгээд одоо заа заавал энэ хүн ямар тэгээд сүулдэ өөргөө амар тайвтгаруулдаг бас заавал энэ хүн намайг ойлгох алдгүй те. Заавал намайг ингэж хідэн шүнд сууж энийг мантаж энийг янзалж хийснийг ойлгох албагүй дээ. Тэгээд хүн яг өөрөө өөрийнхөө яг нөгөө тархиныхаа хэмжээгээр л юмаа үзэж харддаг юм байна гэх. Тэгээд зүгээр хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр ингээд нөгөө одоо ингээд чиний э, контентыг 100 комент ирлээ заяа. 80 хэдэн чамааг магтсан тойрт одоо ингээд урам өгсөн байгаад 10 хэдэн хүн чамааг муусан байвал хүссэн үсээгүй тэр 10 эд хүн дээр ингээ фокуслаад идэх юм байл шүү. Тэр 80 эдэн чамд баярлсан, талархсан, тэр контентөө сурч мэдсэн юм а илэрхийлсэн хүн дээр ерөөсөө фокуслж чадахгүй. Тэр тэр 80 эд дээрээ л хүч хаяараа сэтгэл зүгээ 80 эд дээрээ л төвлөрүүлээ. Тэр 10 эдийг 10 хэдэг бол зүгээр л зүгээр л өстой блок блок хийгээл явчаарай заа юу. Тий, окей, окей, окей. Сайхан өстой янзын юу байна. Окей. Тэгэх юм бол чи цаашгаа ингээ өшөө илүү гоё хөглөгдөд явна шүү. За. Аа. Окей. Ойлголоо. За, төвшөө. Илэг илэг илэг авсан, илэг авснаар ёо. Ой, тэр яста мэдсэн. Өш, төвшөө үзсэн үү? Үзсэн шүү дээ мань. Тэгээ яаж чинь мань тийм зөрүүд байна уу? Аа? Гүй би тгийж мэгийж бодоогүй шүү дээ. Тэгэл үзчихэл би тэр чи үзэхээр л хоол идмээр санагдаад идэв. Тэр хоол л идмээр санагдаад байна. Яг тэр хийж байгаа хоол юм уу? Тий, тэгээ би дээшээс их нартайгаа ярьж исэн юм аа. Би тэр цуг үзэх их дуртай. Тэгээд бас яг ингээд нөө гэрэл мэрлэн дотор ороод ингээд цаг магинд яагаад ингэх юм бол хэцүү баха. Мань тэгээ зүрүүд мөрүүд юм чи одоо нэг асуудал болгож бодохгүй байна л та. Би ч өөрөө тийм болохоор тэгээд мань нэг яадгүй шүү дээ. Тэгээд надад бол нэг амар яг нүдэн тусаал нэгтэй зүрөөд нэг яагаад гэсэн ч юм ажиглагдгүй шүү дээ. Мань өөрөө тиймэрхүү болохоор тэгээд надад ингэж <laughs> санагдаад идэв шүү дээ. Харин микрофон энтрийн бүр хаага хийчих юм юм бас харагдаад л тийм. Зүгээр нэг хэдийн юм мэдэж авчаа тэр нэг шарын дараад нөгөө нэг 1 минут яадаг чимээгүй байлгадаг юм уу тэгэж юм шиг шиг санагдаад л идэв тий. Аа. Тэ яг таа шүү. Гоё л байлаа шүү дээ зүгээр шүү дээ. Гоё эсэ гоё. Гоё эсэ гоё. Саасан саа. Тэр яг чиний саяны яриад ирсэн нэг учкайтер ярьжсэн баггүй яг ингээд нэвтрүүл тэгээд чин зохион байгуулалтаараа ингээд тэг яг ярьсан аахгүй очоог одоо ингээ ингээ харуулж байгаа юм чинь нэвтрүүлэг бол ингээл ер нь шоу гэдэг юм хэнийг хэнд яаж харуулмаар байна гэдгийг л яг харуулна. Энэ ерөөсөө биш айгүй олон жилийн л юу байна л та бодол байна л та зурагт кино гэдэг юмнууд чинь хэнийг яаж харуулж хэн болгомоор байна тэргээрээ л болгож одоо тэрний ганцхан шинөө нэг баян хүмүүс ядуучуудаас юугаараа ялгаатай вэ гэсэн чинь нэгдүгээр зурагт үзтгүү ч юм уу. Тийм багт. Жишээ нь тэр бас байж болох л асуудалтай яг тэгдэггүйг нь мэдэхгүй зүгээр мэдээж бид нар чинь зурагтаар гарч байгаа хүмүүсээс шууд бодит мэдээллийг ашиг сонирхлын зөрчил ашиг сонирхлынхаа үднэс э, үннээр нь юм уу мэдээд авчиж байгаа юм чи бид нар заавал зурагтаар нөгөө нэг нийтэд зориулж ярьж байгаа юмыг сонсох шаардлагагүй байхгүй. Яг тэгвэл тэр хүний ярих юмны ард талд нөгөө хүмүүс чинь цугтаа ярих юмыг бэлдээд идэг байж болно шүү дээ ямар нэг ашиг сонирхолтойгоор тий. Тэгээ манус бол зүгээр бүх хүмүүсийн зохион байгуулсан телевизийн нэвтрүүлгийг зүгээр үзэл байж шээ. Одоо шинэ тоо хоёр ороод би үзэл байж ах жишээ нэ баггүй да. Тэгэхээр хэнийг яаж харагдуул, хой харагдуулмаар байна. Тэрийг нь би харчаад өө ёстой. Одоо шинэ танихгүй би мэдхгүй хүмүүнийгээ бол хэгжил бодно нэстэй. За энэ ч бас алдаг гар юм байна даа ч гэдэг юм уу юу гэх юм те. Аа. Тий, тийм болохоор тэгэл яг та тэр нэвтрүүлгийг үзэхэд гэхдээ тэр хин яаж ин гэхээс илүү надад тэр нөгөө амар гоё хоолнууд ил идмээр санагдаад идэв. <laughs> Ихэвчлэн нөгөө нэг орой үздэг болохоор хоолныхаа дараа үзэн тэгээ нөгөө нэг демомон дээр гисж байгаа хэдүүлээ сайхан тухтай үдчихэж гарч нэг гоё гоё хоол гараад идэв. Тийм л байна да. Тэгээд сая бол төвшөөгийн ирснийг юу н ойлгосон биз дээ те. За юу л гэж хэлээ. <laughs> Тэгдэг байхгүй юу л гэж хэлээд та огш одоо. <laughs> Тэгдэг байхгүй. За за тэгвэл одоо дараагийн нэвтрүүлгээс нэг нэг видео ч юм уу дүүс ч юм уу бэлдэж ирээ да тий нэг үү. Тэгээ тэгээ хулахаар. Аа. Тэгээ тэн дээр бүгдээр гоё ярилцээ. Тий гуруулаа нэг гурван өөр юм ярээ. Тэхүү учраас техник дээр юм байна. Энэ удаагийнх ч одоо даалгавар малгуур байхгүй юу яалаа гэж. Тэгээ баахан Уустай хүмүүс дээр бүр уур нэмэхээр бах юм ярьчихгүй явсаа гэдэг. Уучлаарай манайхаа уучлаарай. Аа юг нь уушлгүй өгш яах. Бүгд адилхан ууралсан байгаа юм ч өгш. Тийм үү. Очроо хандаа хаг даруулсаа уучлаарай. <laughs> Аа чи нөө сүүлийнхээ юм нэвтрүүлгийнхээ юм дээр уушлуулдаг уу? Тэгээ үгүй үгүй ер нь одоо ингээд үзэгчдээс уушлах гуйдаг болно. Урд нь ч нь бол амглан явцсан. Магтаал тунд чинь зүгээр нэрээ. Одоо бол уучлаа. Аа. Энэ маань гэгэрч гэсэн. Дараагийн зүйл дараа биш чи чи 5 цагаан гурц хүмүүстэй завилж сууж мууцсан байж юм шиг. Наац нь гэгэрсэн. Яг үүч. Нарыг хайрлаа. Тэ. За за ингээд дуусгая та. Тэгээд дараагийн юун дээр болохоор заавал бичлэггүй пост байж болно, зураг байж болно тий. Аа тэгээд тэрнийг ингээд хараад тэгээд үзэж байгаа сонсож байгаа улсуудтайгаа хамтдаа ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээд би бол ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг бол би тэгж боддоо штэ. Энэ үзэгчтэйгээ сонсдог усудтайгаа хамтдаа ярилцдаг подкаст гэж би өөрөө хувьдаа л авдаг тодорхойлдог шүү дээ. Тэгэхээр аа бид нар бол нөгөө нэг хүмүүсийнхаа комментуудыг бол байн уншдаг, бас хариулдаг. Ирсэн яг тэрний дагуу яасан энэ сэдвээр яриач гэсэн зүйлсүүдийг бид нар ярилцдаг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн бид гурваас гарч байгаа айдинууд ш. Та бүхэнтэйгээ хамтдаагаа хамтдаа ярилцдаг шүү. Тэр хамтдаа ярилцдаг юм подкастчуд гэж тодорхойлж хэлээ да. Tengo mm -hmm. Eh? Ok. Estaba esta hambrada.